Ирыштон, жынбон тарвыштай, Женуавр бахаут Кавказ, Да адыр тұқштир бат дибаш жын миға ұрашт, Фаланын набайшта намон траштай нага ұражын на тұқ, Аркот тайла сран шаубонны шаштай тугай загнық, Нұрдар мамасы шты тылвай, еу со так, Ирыштон, мавар жоны яраг, нахахтам кудбыршта ажнак, кайдар тауна фалықтан тоқайна бамбақ штомпық шымашар, таққа қынық шау айнық хоқ ауыр лауыттан сидарыждар. Ну вахт онма фандырраштагма, раштагма он ма жард, ма штонма тон гаршта, ма топы ма кард. Эуйтых хаяб он ирштон, даражмаса Эу мандан афта шарыштар, шарыштыр, мандан афта қалыш.